Ay, amiga, ayúdame. ¿Qué pasó? Mira, ningún hombre me está escribiendo en mi crush. Preste a ver. Ay, amiga, pero con ese perfil no se te arriman ni las moscas. ¿Qué pasa? Dice que soy una mujer melómana. ¿Qué? Pues me gusta la música. Ay, pues sí. Busco un sentimental. ¿Qué va a hacer? A editar unas cositas. Ay, no, deme el celular. Soy una mujer ninfómana. ¡Ay, oiga! Pues me arrecha el sexo. ¡Ay, ¡No! Busco un cemental. ¡Dame el celular! Tom, Preste. Ay, ¿qué tal? Amiga, me están comenzando a escribir. Ah, es que así es que se conquista un hombre, mi amor. Ay, amiga, eres mi mejor amiga. Lo sé, mamita, pero póngase a cuadrar citas. mi amor. Bueno, bueno. Hágale a ver.